Την τελευταία φορά που έφαγα ένα τόσο καλό ντάμπλινγκ ήμουν ζωντανό. να πεθαίνει. Όλα καλά, μωρά μου, όλα καλά. Είμαι εδώ τώρα. Κανεί δεν θα σα φάει. Εκτό από μένα. Σκράτ, νομίζω πως ξέρει γιατί είσαι εδώ. Για μία συγκεκριμένη ασάφεια στην έκθεση τρομαγματών σου. Ή όπω είχε γράψει την των τρομαγματό σου. <laughs> Ξέχασε το «ε». Ω, χαίρομαι που το βρήκατε. Εντάξει, τώρα δεν θα σπαταλήσω άλλο τον πολύτιμο χρόνο σας γι' αυτό, οπότε τα λέμε. Κράσου, τι προσπαθείς να μας κρύψεις πίσω από την πλάτη σου, Σκράτς. Τίποτα, ένα μικρό σνακ. Το ξέρετε το Σκράτς. Πάντα τρώει κάθε λογή σκουπίδια. Ναι, αλλά δεν φαίνεται να είναι σαν τα συνηθισμένα απορρίμματα που καταπροχθήσεις. Ναι, εντάξει, δείτε, τρόμαξα εκείνους τους ανθρώπους τόσο πολύ που έκαναν μια γιορτή μόνο για μένα. Ένα σάρτου του Άνσι. Γιορτή άκουσα. Μα είναι το σάρτου του Άνσι. Λοιπόν, θα καταδεχτούμε να παρευρεθούμε. Oh. Να ξέρετε, αυτό δεν ήταν πρόσκληση. Καλά! Ο, πρόεδρος δεν ήξερε ότι ήταν καλεσμένος. Ναι, ναι, ναι, ναι νομίζω πως άφησα ανοιχτό το φούρνο. Άπε βρήκε την ώρα. Ενώ είναι, είναι ώρα να φεύγουμε. Ε, παιδιά, ε, πραγματικά την κάνατε έτσι. Άνθρωποι, απαιτούμε την προσφορά μα τώρα. Ναι, άνθρωποι, την προσφορά του. Καλέσατε. Τι θα ήθελες φιλαράκο. Συγγνώμη, νόμιζα πως είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι σε φοβόντουσαν. Πες μου λοιπόν, αν είσαι στα αλήθεια, Φιλαράκος. Ω, ναι, είναι ο κολλητός μου. Είναι. Όχι, όχι, δεν είμαι. Κάνει τα θελήματά μου και με φωνάζει φιλαράκο. Τι. Μόλι μεταμορφωθήκατε, δεν ακούτε πολύ καλά. Αληθινές λέξει και οι δυο. Ξέρετε κάτι, τέλο τα λόγια. Καθίστε να την τρομάξω για να μα φέρει φαγητό. Στο τρομαγμένη και φύγε. Α, σου διαλύσω το πρόσωπο σου. Όχι, φάντασμα. Πού βάλε στα πόδια. Ε, παραλίγο.